елдің бір садақаны салғында бер деген осы шардара аудандық медресеге тойханадан жетпіс мың теңге шардара қаласындағы алдияты кесенесіне жетпіс мың теңге бөлініп жатыр ағайын рахмет осы ауданымыздың бас имамы марат қажы бауырымызға сөз кезегін береміз ардақты ағайын микрофонды беріңіз кәмәке алейкум, құрметті жамағат тойшыл қауым үспек нағашы той құтты болсын құдай қаласа көгеріңіз өріңіз өзіңіз, мына көпшіліктің батасы қабыл болсын алла разы болсын құдай қаласа бақ берген дәулет берген осындай тыныштық заман берген алла тағалаға сан шүкірлер болсын өмір жасыңыз ұзақ болсын құдай қаласа алла тағала өзің тура жолдан адастырмай отбасы бала шағаңызға амандық екі дүние бақытқа нәсіп етсін берахмат той құтты болсын Бұны алғай ата сағанас бай көке керек жетпіс мың теңге жолдас келе бер жолдас ерғали басып келе жатыр бола бер төменгі мәреге алла қаласа наурыз айының 15-ші жұлдызы күні көкпер беретін Киекші ералы мырзаның атыменен Аман көкеміздің баласы жолда шабандоз тастады төменгі мерек ағайын ерғали бер берайдайлар тұран торы қордай шоқан еңкей жоғарғы мереке алды кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген кеңесбек ақсақалдың тұран торы есімді атыменен қордай шоқанның сай күліп. жақып тойбас шағамыздың баласы ерғали шабандоз тастады ағайын